Assalomu alaykum barchaga. Bugungi yangi o'yinimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan qarshilikda Johir Xamjonov va bugungi yangi o'yinimizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan birga Kart Rider Drive degan o'yinimiz bor ekan va mana shu o'yinimizni birga o'ynaymiz. Albatta men o'zimga ham juda ham qiziq bo'lib tuyuldi va albatta telefonimga o'tkazgan edim va kelinglar bugun sizlar bilan o'yini o'ynab va albatta sizlar kuzatib va kommentariyaga o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qoldirasizlar va bo'lmasa birga boshlaymiz. Albatta o'yinimizni sekin boshlab oldik. Kecha bir marta o'ynab ko'rdim bu o'yinni. Juda ham qiziq tuyuldi o'zimga. lekin ko'ramiz, hali unaqa yaxshi bilmayman o'yinni. Birga o'ynab davom ettiramiz. Bo'lmasam sekin boshladik. Albatta bu o'yinni adashmasam 2.5 GB li o'ynaydi. Va nimaga bu 2.5 GB li o'yin deb o'zim hayron bo'ldim o'yin o'ynaganimizdan keyin xosligiga sekin ko'rsataman bek xullas bu moshinamizni mana bu yerda keladigan bo'lsa, inglizcha yozilgan lekin bu yerda mana 2 kishilik xohlasangiz 3 4 5 shunaqa kishilar anaqa guruhga qilib o'ynasangiz ham bo'lar ekan kelinglar sizlar bilan birga guruhga qilib o'ynaymiz albatta bu yerda garaj garajlari bor va albatta o'zlariga xohlagan e, mashinalarni olsanglar bo'lar ekan va bitta balonlarni o'zgartirib keyin mana shu balonni qo'yamiz va kelinglar birinchi o'ynab ko'ramiz bu o'yinni gruppa qildim hozir internet orqali o'ynaymiz va adashmasam bu yerda manga o'xshagan qiziquvchilar o'ynasa kerak deb o'ylayapman lekin bir tomondan manimcha botli bo'lsa kerak deb o'yladim sababi birpasda bunaqa to'rt besh kishi ikki to'rt olti yettita kishi man bilan sakkiztamiz ko'rasizlar lekin o'yinda shunisi bor bitta o'yinga o'xshatgan nomini bilolmadim o'sha o'yinga juda o'xshatdim chunki unda ham mana shunga o'xshagan mana bir birlaridan mana bunaqa olganingizdan keyin har xil narsa olasizu ko'ryapsizlarmi ana o'yinda bir anaqa yo'qda nima desa bo'ladi asab buzarli o'yin lekin shoshilishni ham kerak emas chunki sababi man oxirgi e, yettinchi o'rinda ketayotgandim yettinchi o'rindan ikkinchi o'ringa chiqib qoldim yani ikkinchi o'rinda start anaqa e, finishga kirib keldim va o'yin birdan birga chiqasiz birdan reysga sakkiz tushib qolasiz mana shunaqa o'yin ekan Yeah. Ой. Bitta oldin o'ynagan bitta eski o'yinim bor edi. Agar qo'rqib turgan bo'lsanglar. Ular o'ynagan o'sha o'yinga o'xshatgan. Oy, ko'rmay qoldim. hozir oxirgi uchinchi finalga finishga harakat voy finish ko'rasizlar manimcha qarayli va mana riski birga chiqib ketsangiz ham bo'ladi-da. Yurak surasi 6-7 o'rinda mana kecha ham xuddi shunaqa edi. Bitta 6, 5, 4, 3, 2, 1 va yana ikkinchi o'ringa kirib keldi. Ko'rdingizmi shunaqa 7-8-o'rindan? Mana shunaqa o'tkazib bo'lar ekan. yana kecha o'yin kirishgan kecha bir marta o'ynagan edim o'yini qani qanaqa bo'ladi nimalari bor dedim sababi boshida o'zi reski o'yin o'tqazdim reski o'yin o'ynayman deb anaqa qildim youtubega joylashtiraman deb reski anaqa qilsam keyin o'yinda ozgina загрузка qilish kerak ekan nimalarni o'tkazdi keyin ozgina o'rgatib unisi bunisi bilan 5 minut 10 minut o'tar ekan va o'shandan keyin sekin ko'rib chiqdim o'ynadim ばバボ işlemesi hazır. Level 2'ye çıkınma. Albatta bu oyunni böyle o'ynab ko'rishinglarni tavsiya beraman. Savobi juda ham qiziq o'yin ekan. Voy. Bitta 2 kishi deb yana 8 kishi Bu safar ham ikkinchi o'rinda kelmasam bo'ldi. Kim qarilishi qanaqadir qiyinroq. Riskga qarilmas ekan. Sekin. Quruqdan qarilgunimcha паузу birdan. Let's go. Oy. Ha. Уже finish oxirgi barraga yetib borish. Bu geçişte var mı? Sakınca örnek umuman mana urilib surunib tashlab yurarkansiz qarang hamma liniya bo'yicha ketmasangiz hamma yoqda urilib yurarkan qarang davay davay davay bir bir birga qarang hozir bir uradi oxiriga tiqitadi voy davay davay davay davay bir bir bir olamiz hozir nasib qilsa bir olamiz oy bir oldik bir oldi birinchi marta mana do'stlar yonilida birinchi o'rinni oldim umuman birinchi o'rin olish sal qiyinroq Köçen oynaganimda Fakat 2-3 chiqib Bu sefer birinchi o'rinni oldim. Va yana nimalarni kesaveradi? Anda kiyimlarni almashtirsiz bo'larkan. Mana bu ko'yni, mana shu kiyim yaxshiroq. Bunisi ham mana mana. Mana shu kiyim yoqdi ben? <laughs> Iya. Nah, beli gambar masih sebelah sini. Cip, shot. Hiçbirlerine aşık olmak yani. Ya, De boylayayım ha. Bu da, manımca fakat ana katıl. inglizcha bo'lsa kerak deb o'ylayapman mana bitta moshinalar bor ekan moshina ko'raylik voy mana shu chiroyligina anaqalarda moshinalarni qattiq ko'rsa kerak va hozir garaj garajni nimaga moshina ko'rsatmayapti manga anu til kerak til qaysi tomon albatta har safar o'yin o'ynayotganingizda albatta background music mana shuni ovozini o'chirib qo'yinglar sababi o'yinda afterski bo'lishi mumkin ko'rasizlar portugaliya tili ispanyol anaqa tillar bor ekan ingliz tili lekin afsus tarjima xitoy koreys tili ham bor ekan turk tili hatto yo'q o'zbek tili umuman gapirmasdigan bo'ladi va moshitamiz men boshni o'zgartirib bo'lmayapti shuning uchun men voy Ne oldu? Tuvalet mi? Vay meram. Şuradaki mi? Yoksa kırmızı mı? Burlas. Botta. Oyunu boş mana undoq qilib mana boshasi ikki kishilik o'ynab ko'rmoqchiman ko'ramiz ikki kishilik manimcha bo'lmasa kerak ikki kishilik qilib ko'ryapman voy yana sakkiz kishilik le voy a hasta. Oh. Turchiamo. u a Uai. Muito bem. bir damo hozircha uch kurgilgan voy qaranglar umuman yana birga chiqdik birdan bizni birdan to'rtda to'rt ekanman to'rtdan uch va uchga o'tdim va ikkinchi guruh va birga birga davay birinchi o'rindaman Alsana üçüncü kutu eski başıydı. Oy. Давай, давай, давай. Oy. İkinci kurgudan öldü. Üçüncü kurguda. Vay, ben, ben kuruldu. Давай. На qisqa yo'llardan o'tishyaptim ой ой ой ой ой ой voy. Voy oxirgi, davay katta. Davay. Ultra. Ikkinchi o'rindaman, ой birinchi o'rindagi вообще Uchotdi bitta. Voy, men ой bu aniq qolgan qolganlar botga o'xshaydi-yu, lekin mana shu 1 2 lik ketadi. Yana yo'q. Давай, давай. Давай. Ой, nasıl kardeşim baktı? Vay vay vay vay vay. Давай. Bomba yaptı. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. İki, geç orundama. Давай. Vay. o'n ikkinchi o'rinda kirdim ikkinchi o'rinda kirdim faqat ikkinchi o'rin to'g'ri kelib qolyapti birinchi o'rinda bilmasam birinchi o'rinda kiradiganlar bilmasam manimcha bilib bo'lmasa kerak chunki bot bo'lsa o'ta o'ta gandirilib yurardi biz o'yinlarimizni shunaqa ochib ko'rsak har turli anaqasi bor ekan man o'zim ham o'yindamni qaraganimda voy ikki yarim gigabayt voyku bunga o'tmazni ishlayotgandim yo'q lekin bilmasam o'zimga judayam yoqdi qanaqadir odam zerikkanda unaqa joy o'yinlar ko'p o'ynayman o'ynasam mana shu e, urush o'yinlar o'ynashim mumkin va albatta o'yinga gap yo'q bilmasam o'zinglar ham o'yin ko'rishni tavsiya beraman va mana shunaqa qilib o'yinimizni mana shu joyda o'zini xosiga yetkazamiz albatta hammalarga yoqdi degan umiddaman albatta sizlar bilan bugun ikkinchi marta o'ynashim kechga chiqib o'tkazgan edim o'yinni albatta o'zimga juda ham yoqdi va sizlarga ham tavsiya bergan bo'lardim va o'zinglarni fikringlarni yozib qoldiringlar kommentariyaga albatta yoqqan bo'lsa layk bosishni unutmanglar va agarda jobir hamjonov kanaliga obuna bo'lmoqchi bo'lsanglar albatta obuna tugmachasi bor o'shani bosib qo'yishni unutmanglar hammanglarga tomosha uchun katta rahmat va keyingi o'yinda ko'rishguncha har sog' sot bo'linglar